Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è ombre Matalo, matalo Camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube Se avvicini tutto e di più Forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un tutorial, un breve tutorial su come usare Charles Proxy. Ho visto che eh, parecchie persone lo hanno fatto però in inglese, qualcuno in italiano ma secondo me era fatta bestia quindi ho voluto eh, riportarvi mh, mm, Charles Proxy più o meno come funziona. Allora, innanzitutto per usare Charles Proxy eh, dovete avere Charles Proxy dovete avere iFruit e dovete avere Fiddler 4 allora una volta che avete scaricato questi programmi vi lascerò il link in descrizione di ogni singolo programma e tutto quello che io andrò a usare nel video quindi una volta che abbiamo tutto andiamo ad aprire Fiddler e vediamo che cosa dobbiamo fare ragazzi con Fiddler quindi attendiamo che si apre il programma una volta che abbiamo aperto Fiddler ragazzi dobbiamo andare in eh, in config se ci darà qualche finestra noi accettiamo e andiamo avanti a me in questo caso non ha dato nulla eccola qui ragazzi la finestra quindi accettiamo e andiamo avanti e qui ci troveremo tutta una serie di programmi di cose quello che noi abbiamo nel, nel computer che cosa dobbiamo fare noi ragazzi dobbiamo andare a cercare GTA quindi in questo caso andremo a, a spuntare GTA solamente Grand Theft Auto i fruit dobbiamo spuntare solamente questo una volta che abbiamo fatto questo procedimento a questo punto Fiddler non ci servirà più e potremo chiuderlo tranquillamente ragazzi il secondo passo che dobbiamo fare è ovviamente aprire Charles Proxy quindi andiamo ad aprire Charles Proxy e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare con questo Charles Proxy ragazzi Charles Proxy fondamentalmente è un programma che ci permette di fare tutte le modifiche che si possono fare allo Santos Custom ma su alcuni veicoli che non, eh, diciamo, non ci fa modificare normalmente tipo per esempio eh, non so la macchina di Batman non si possono mettere le ruote normali Charles Proxy vi darà la possibilità di mettere quelle ruote che voi volete quel tipo di ruote che voi volete quindi in tutti i veicoli che non si possono cambiare i pezzi con Charles Proxy avrete la possibilità di poter cambiare i pezzi a vostro piacimento sempre con l'ausilio di iFruit ovviamente ragazzi quindi attendiamo un attimo che si apre Charles Proxy e... Ehm, come state vedendo ragazzi Charles Proxy è una versione di 30 giorni una free trial però potete riscaricarlo tranquillamente e eh, questa versione di Charles Proxy a parte che è un pochino instabile come state vedendo però ah. questa versione di Charles Proxy ragazzi dura eh, 30 minuti dopodiché si chiuderà e voi dovrete riaprirla dopo 30 minuti a questo punto ragazzi quando avete aperto Charles Proxy il eh, prossimo passo è quello di aprire iFruit andiamo ad aprire iFruit e andiamo ad aprire Charles Proxy attendiamo un attimo i due programmi insieme ragazzi eh, ci mettono un po' ad aprirsi però comunque sia poi questo dipende anche dal dal mio sistema di cattura perché quando comunque lo faccio regolarmente senza mm, diciamo catturare lo schermo è molto più rapido ad aprirsi quindi a voi sicuramente risulterà più rapido quindi aspettiamo un attimino che si apre l'app di iFruit e andiamo a cliccare sullo Santos Custom ragazzi che è quella la parte che a noi interessa un altro file fondamentale che vi lascerò per chi magari eh, diciamo vuole essere un po' più rapido è questo qui che vi sto facendo vedere qui a schermo in basso però eh, di quello parleremo in seguito non vi voglio impicciare più di tanto perché altrimenti non, eh, non ci capiremo passiamo un po' il volume quindi a questo punto ragazzi quando abbiamo aperto il nostro charles proxy dobbiamo andare a eliminare un po' tutta questa roba perché a noi quello che ci interessa sono pochi punti in pratica quelli che eh, vedete elencati qui questi evidenziati in giallo e non tutti ci andranno a servire quindi eh, come fare a capire cosa ci serve e cosa non ci serve quindi io a questo punto ragazzi una volta che eh, diciamo ho avviato iFruit vado a stoppare Charles Proxy stoppo la registrazione di Charles Proxy perché comunque Charles Proxy diciamo registra tutti quanti i dati che si muovono nel nostro pc in questo momento quindi automaticamente stoppiamo la registrazione e andiamo a pulire con la scopetta qui ragazzi allora quando usate Charles Proxy cercate di avere meno cose diciamo aperte sul PC in maniera tale che vi risulti più semplice però comunque sia non è difficile individuare il file che a noi serve quindi una volta fatta la pulizia andremo a mm, intercettare quello che a noi serve ragazzi quindi entriamo sul nostro personaggio online e andiamo a cercare quello che noi vogliamo modificare io in questo caso ragazzi vado a modificare eh, diciamo il maggiolino chiamiamolo così la injection e vediamo se la trovo allora innanzitutto eccola qui ragazzi è questa qui noi andiamo a modificare quest'auto allora in primis per far eh, diciamo intercettare o comunque carpire i dati della, dell'app iFruit come state vedendo dobbiamo selezionare qualcosa quindi andiamo su, sull'auto e andiamo a fare un ordine un ordine qualunque ragazzi io vado ad ordinare la targa in questo caso metterò una targa comune in maniera tale che il mio Charles Proxy diciamo rilevi la targa quindi a questo punto vado a fare ordina mi dice eh, ordine pezzi fallito perché forse probabilmente ho un altro ordine in corso in questo caso ragazzi se con la targa non funziona andate a ordinare qualcos'altro come vedete eh, sta andando quindi facciamo un piccolo ordine con il nostro con la nostra app e quindi vedete che eh, sta captando diciamo le informazioni che a noi eh, servono quindi in pratica noi dovremo andare qui http prod.ros.rockstar.com in uno di questi due file c'è quello che ci interessa e adesso andiamo a vedere che cosa ci interessa questo qui ci interessa ragazzi quindi se non è in questo magari aprite l'altro e vedete e a noi ci interessa questo ticket quindi andiamo a cliccare su ticket e andiamo a fare un altro ordine in maniera tale che eh, ci compaia nuovamente un altro ticket quindi vado a fare un nuovo ordine ordine pezzi fallito perché giustamente quel pezzo ce l'ho già quindi facciamo un altro ordine vado a ordinare un altro pezzo in questo caso mi chiederà di sovrascrivere l'ordine lo sovrascriviamo ragazzi e a questo punto abbiamo un altro ordine di ticket noi dobbiamo rimanere selezionato il primo che, ha, che abbiamo diciamo inviato che sarebbe questo qui è stato il primo ordine che io ho fatto come avete visto l'ho evidenziato prima di fare un altro ordine quindi a questo punto quando abbiamo quest'ordine qui che cosa dobbiamo fare andiamo a cliccare sulla pennina su questa pennina andremo a cliccare su text e qui ragazzi abbiamo tutta una serie di codici da cambiare allora come si fa a cambiare questi codici questo eh, è un passo abbastanza semplice che vi spiegherò tra poco allora a me in questo caso interessa semplicemente modificare le ruote di questa auto perché come tutti voi sapete questa auto ha delle ruote da sterrato che non si possono modificare quindi qui nel mio caso andrò ad usare questo file perché voglio modificare solamente le ruote quindi andiamo ad aprire questo file e vi faccio um, un breve esempio di come funziona questo Charles Proxy. Allora qui ragazzi abbiamo tutta una serie di, eh, di cose, eh, come state vedendo abbiamo i colori, abbiamo le targhe, abbiamo tantissime cosine. A noi però ci interessano le ruote, wheel, quindi in pratica andremo a mettere le ruote quindi il nostro eh, referente numero referente per le ruote sarà il 15 ragazzi come state vedendo il 15 dove dobbiamo andarlo a cercare adesso ve lo faccio vedere ragazzi quindi andiamo a iconizzare questa finestra e andiamo qui su Charles Proxy e il nostro referente per le ruote ragazzi sarà il 15 questo è il numero 15 quello che state vedendo questo qui noi dopo il 15 ragazzi abbiamo lo 0 quindi che cosa dobbiamo fare se noi vogliamo mettere un tipo di ruota dobbiamo mettere un numero poi vi darò una lista io adesso metto un numero a caso cambiamo questo numero che è dopo il 15 ok ragazzi quindi io andrò a mettere non so il 20, eh, 20 mettiamo il 20 e andrò a fare eh, diciamo l'ordine con, eh, con Charles Proxy automaticamente sulla mia play arriverà eh, quest'ordine quindi io a questo punto come avete visto ho messo solamente il 15 ho modificato solamente le ruote perché a me in questo breve tutorial interessa fare solo quello e quindi vado su execute vado su execute e automaticamente nella mia playstation arriverà un messaggio di conferma che eh, le ruote sono state modificate quindi noi dovremmo entrare nello santos custom come adesso andremo a vedere e eh, modificheremo le ruote e qui ragazzi come vedete in basso a sinistra il nostro ordine è stato effettuato tramite Charles Proxy, qui in basso a sinistra lo vedete sopra la mappa l'ordine dello Santos Custom eh, noi ovviamente abbiamo effettuato l'ordine per questa auto e abbiamo effettuato solamente un cambio di ruote volendo avrei potuto modificare il tutto però ho fatto solo un cambio di ruote come vedete l'auto ha le ruote da sterrato quelle che ci sono di serie che normalmente non si possono cambiare vi ho fatto anche vedere l'ordine nel telefono dello Santos Custom e adesso andiamo a vedere cosa succede quando entreremo nello Santos Custom come eh, un normale ordine ai fruit dobbiamo effettuare solamente la modifica e voilà ragazzi e il gioco è fatto e avremo le nostre ruote personalizzate sulla nostra auto che, che volevamo con queste ruote è semplicissimo ragazzi dovete perderci solamente un pochino di tempo però la cosa è abbastanza semplice non è tutto questo laborioso, non è una cosa da hacker, non è una cosa da, da informatici, è molto molto molto semplice. Quindi penso possiate farla tutti, l'importante è che seguiate il tutorial alla lettera. ragazzi <clears throat> diciamo che abbiamo capito come più o meno funziona Charles Proxy allora <clears throat> per modificare un qualunque veicolo diciamo che ci sono dei parametri allora io vi ho fatto vedere questo file eh, word che anche questo vi metterò in descrizione dove potete scaricarlo o comunque lo metterò sul mio canale telegram in maniera tale che voi possiate scaricarlo però vi voglio dare anche un'altra piccola dritta ragazzi perché eh, comunque è un po' palloso stare lì, diciamo, tutte le volte ad andare a trovare il numero che ci interessa, 7, 9, 10, 13, 15, per poter cambiare un qualcosa. Quindi ragazzi, in alternativa c'è un sito. Allora, andiamo a vedere quale sito dobbiamo andare a, a verificare allora ragazzi qui dice eh, che una volta che abbiamo fatto il modo diciamo il modulo che abbiamo fatto il tutto possiamo incollarlo però non lo fate perché comunque è pallosa la cosa è un po' rompicoglioni allora innanzitutto ragazzi questi, questi campi qui a noi ci interessano ben poco perché non, non ce ne fotte un cazzo perché non faremo partire l'ordine da qui quindi eh, per usare questo sito noi che cosa andremo a fare andremo a digitare qui il nome dell'auto per esempio non so vogliamo modificare la vigilante e andiamo a eh, digitare vigilante Ops. ok mettiamo il nome dell'auto anche se eh, questo pure serve a poco quindi andiamo a, a vedere che cosa dobbiamo fare allora innanzitutto questo questo gioco in pratica cioè questo gioco scusate questo sito vi dà eh, la possibilità di modificare il tutto quindi andremo a modificare non so il, il testo della, della placca della targa in questo caso mettiamo non so maxi milk andiamo a, a cambiare il colore primario mettiamo non so un qualcos'altro standard metallic eh, non so ah visto che la vigilante non ha un colore secondario ragazzi quindi abbiamo solamente il colore primario scusate ma mi stavo sbagliando e poi abbiamo scusate un attimo poi abbiamo i finestrini che è tint qui potremo scegliere anche se mettere i finestrini verdi come vedete green che hanno una piccola ton tonalità di verde quindi andremo a schiacciare e horn vabbè qui horn ragazzi possiamo mettere il clacson quello che noi vogliamo musical 1 2 3 4 5 e poi eh, qui giustamente se noi vogliamo modificare tutta l'auto questo ce lo lascerà al massimo altrimenti lo spuntate se non volete mm, le varie modifiche e una volta spuntato questo giustamente avrete meno numeri qui sul laterale però io adesso vado a farvi vedere quindi rimettiamo yes poi vogliamo un tipo di ruote andiamo a scegliere un tipo di ruote quindi andiamo a cliccare qui un attimino ragazzi che apre il tutto che ho veramente troppa roba aperta sul desktop e andiamo a scegliere il nostro tipo di ruote allora a questo punto ragazzi qui salta fuori un sito che anche questo vi lascerò in descrizione e perché giustamente qui non abbiamo i nomi delle ruote ma abbiamo semplicemente i numeri quindi non sappiamo, almeno che non conosciamo lo santo scasso ma a memoria, non sappiamo qual è il nostro tipo di ruota che vogliamo mettere. Per esempio io metto 20, ok, che sono le ruote che ho messo adesso adesso sotto la, diciamo, la, la cosa, insomma, no? Eh, sotto l'injection che avete appena visto in video. E poi qui abbiamo... Eh, RGB Tira Smoke sarebbe il fumo ragazzi qui è impostato su 255 eh, però comunque diciamo cioè, ci sono svariati tipi di fumo che noi vogliamo, possiamo impostare se vogliamo a questo punto quando abbiamo fatto tutto ragazzi non ci resta che incollare il tutto quindi qui ragazzi abbiamo tutta questa serie di codici ok che sono quelli che dovranno essere incollati da qui insomma da sotto character o character come cazzo vi pare a voi che dovranno essere incollati nel nostro spazio o meglio in tutti quei spazi che sono eh, su Charles Proxy per farvi capire adesso vi faccio capire meglio andiamo nuovamente su ticket andiamo qui qui abbiamo dei numeri ragazzi vedete qui c'è 10.0 11.0 12.1 13.0 14.0 15.20 20 che però questi sono i diciamo eh, è il ticket di prima insomma no? sono i, i caratteri che io ho incollato prima e a ogni numero ovviamente questo il 10 l'11 il 12 il 13 non gli 0 il 10 l'11 il 12 e il 13 corrisponde un settaggio che noi andremo a vedere sul sito ragazzi quindi in questo caso noi abbiamo nel 10 andremo a mettere 140 che sono i finestrini verdi eh, non so nel 7 andremo a mettere 3 nell'8 andremo a mettere meno 1 nell'11 andremo a mettere 1 nel 12 4 nel, nel 13 3 nel 14 meno 1 e nel 1520 per esempio ragazzi che è il settaggio delle ruote il 15 quindi qui ragazzi noi abbiamo tutta la possibilità di poter scegliere tra parentesi con questo mini menu quello che vogliamo e qui abbiamo la nostra numerazione relativa a tutto quello che andremo a modificare come vedete per esempio eh, il testo è maxi milk che quello noi andremo a, a inserirlo manualmente poi avremo non so la targa di Norienton e tutti quanti gli, gli altri cazzetti quindi noi dovremo andare ad inserire tutti questi valori nel, nel Charles Proxy allora io vi lascerò tutti i vari siti per, per cercare di farvi capire meglio eh, di che cosa sto parlando però il sito che vi ho, vi ho appena aperto adesso insomma quello che avete appena visto è quello diciamo che ci permetterà di modificare in maniera più semplice tutti quanti questi valori che noi abbiamo come state vedendo veicolo vedete io avevo impostato una targa maxi milk insomma eh, è cazzi e mazzi quindi eh, ragazzi i siti ve li lascio in descrizione vi lascio anche il eh, file word se riesco a metterlo su youtube altrimenti eh, ve lo mando su Telegram, lo lascio su Telegram, vi lascerò anche il sito per guardare i cerchi perché giustamente dai numeri non capite eh, che cosa dovete andare a modificare, quindi vi lascerò il sito anche per i cerchi e, e tutto quanto è necessario, i link per scaricare i vari programmi. Questo tutorial mi era già stato richiesto da tempo su come usare Charles Proxy. Eh, ragazzi, non ne abusate, non so se possa venire essere pacciato o qualcosa del genere venire essere non si sa che cazzo ho detto se possa essere pacciato scusate eh, comunque sia non ne abusate eh, modificatevi i vostri veicoli come più vi piacciono magari veicoli impossibili tipo come ho detto la Batmobile oppure qualche veicolo che non vi lascia montare qualche pezzo in questa maniera voi potete montare tutti quanti i pezzi che volete detto questo ragazzi spero di aver ehm, diciamo chiarito tutte le vostre idee per questo video tutorial spero di essere stato mm, diciamo abbastanza chiaro nello spiegare il tutto vi lascio un saluto e al prossimo video ciao a tutti